Saluton al Gio, e ni vo dia via Dio, che al vi povos eble vidi, iam estas nocte ci... ci tie. Ho ve, estas ege mal facile montri la giustan directon ciam vidigatas alla ecranon cae cio est spagolita Cio case, mi intensis filmici matene, sed uh, mi elitigis tro mal frue, effective presca horon tro mal frue, da cae do devis hasti alla universitato, ca mi volis filmi en universitato, sed tia mi devis studi strange, mi ne scias ciel vi devis fari tion universitate, uh, ah, cae mi tutte fargesis filmi ciam mi estis tie, do mi decidis nu, mi non estas uh, eh, heime kai mi jus finis labori do mi decidis ke mi simple filmos kai parolos pri hazardai aferoi kai simple mal sparos vian tempon se ciu mi nun volos montiri al vi kelkain commentoin en mia youtube kanalo do iu petus che mi serciu ci ti tre longan vorton en la vortaro, cae alia petis che mi uh, eh, serciu uh, eh, volapucon. Do? Mi intensas tion fari! Do la plei simile vorto, cion mi povas trovi estes citio tio, au phantasmagoric, cae tio signifas io, rilatante al, uh, prescribate kiel, au consistanta el, io phantasmagoria. Do, cio estes tio? Phantasm. Agoria, a magical lantern show consisting of various optical illusions in which objects rapidly change size, bleed into one another, etc. A rapidly changing series of things seen or imagined as the figures or events of a dream. la fec vi volis che mi serciu tiun vorton? Do nun ni serciu pli normalan vorton, cae ni serciu por volapuko. Ciu existas en citiu giganta vortaro de la dioe? do jen volpuko do volpuko estas du vortoj uh, do la unua vorto estas vol kiu signifas mondo au universo kaj puk signifas uh, parolon au lingvon kaj oni eĉ enmetis bildon de volpukisto shaina ke ĉiuj volpukistoj estas kavaliroj kai ili portas vizieroin chare ili estas ciam en sencesa batalo kun esperantisto sed berarinde ili estas uh, eh, jam antaŭ longe mortintaj uh, eh, mi bedaŭras por vi volapukistoj kai eble ankau kelkai el vi interesigas pri tio kion mi studas en universitato effektive mi ne ce estas universitaton sed simple estas pli facile diri ke mi ce estas universitaton mi ce estas specialan akademion kai la celo de ĉi tiu akademio estas instrui al homoj kiel programi videoludojn do mi ce estas a uh, du yardan kurson kai mi studas as sense kiel programi video ludoin mi lernas la program lingvoin a uh, co plus plus kai anka poste mi lernos a uh, co um krad vorto mines cias kiel ddt on effektive en esperanto a uh, poste mi studos Unity kiu estas uh, gi eh, uh, estas eh, kia uh, diri gi estas am um, Chrome programo kiu vi povas uzi por programi video in simple faciligas la tutan aferon kaj mi esperas ke en la sekvanta jaro mi povas komenci programi video en Esperanto kaj simple fari mallonga in malgrava in video ludoing uh, eh, simple por muzi min kaj ankaŭ pro tio ke mi volas um, krei video en Esperanto uh, sed juste nun mi povas programi du dimensia in video ludoin kai ili ne estas tiom bonae. uh, ah, antaŭ unu monato mi uh, ah, completigis la video ludon kiu just Simon Simon sense estas uh, mi ne ĉu vi iam ajn aŭdis pri la video ludo Simon sed Simon sense estas kvar cirkloj kvar ĉu estas kvar kvar aŭ kvin kvar au kvin cirkloj kaj ciu el la cirkloj havas sian propran koloron kai tiam uh, la unua circo eble estus la verda gi ec brillas kai vi devas memori tion ca tiam vi devas, devas claki la justan circlon ca post tio alia circo um, ec brillas tui post la antaua ca vi devas memori um, tion circlon en la justa vizo do vi devas memori la sinsecvoin de la ec brilloi kai tio simple daudas gis tiam kiam vi ne plu povas memori ilin do sense vi ne povas venki sed gi simple estas estas ludo por, por la memoro ke mi estas uh, tre ĝoja pri tio ke mi sukcese programis tion verŝajne estas tute aĉa mia kodo se tio ne gravas ĉiuokaze mi ne scias ĉu mi vere volas publikigi tion ĉar ĝi vere ne enhavas Esperanton krom unu frazo kiu diras via i poentoi kai cio cio casa tio es la fino de mia filmo se vi shatis gin shatu gin disconigu gin abono mia canale se vi ancora ne abonas che mi vidos vin cio in el venota filmo kai se vi ne esos tio vi trovas plato in en via dito